Thank عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله الله الله الله الله الله الله الله لا الورى يا النبي يا الهدى نعيم الورى يا النبي يا الهدى تكفي نرجوك وفي وبالفرج محمد عليه السلام علي بن محمد عليه السلام الله والله الله والله الله والله الله والله وقال بس جمالا على جميعنا وقال بس جمالا على جميعنا لنور النبي النبي محمد عليه الصلاة حبيب محمد عليه الصلاة xiraagna ka duulay isjiidaa laqse xiraagna ka duulay على laqse اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله والله الله والله الله والله الله والله مرقامي مركان مدحيقا أقم مغلوب مرقامي مركان مدحيقا أقم مغلوب مقر ميدرتا موجدي حبيقا مقر ميدرتا موجدي حبيقا اللهم صل وسلم على اللهم صل محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام موسيقارك نحما حينا عن عيد موسيقارك اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله والله الله والله أهلينا روحي ومالي ومن أهلينا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام حبيب الإله لك الحصب ومن حبكم نال حسن المنى ومن حبكم نال حسن المنى اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم السلام الله الله والله الله الله والله حكي دلي ينقح لي أحمد نبي حكي دلي ينقح لي أحمد نبي ديواني كاي سناني كايرات الجناي ديواني كاي سناني كايرات الجناي الله صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام